ассалаумағалейкум қазақ елі армысың сәлем бердім қандасыма амандық саулық тілеп жамбасыңа мен азаматтық белсенді бауыржан жеңісұлы көше баласы қазақ халқыма үндеу азайып бара жатыр азаматтар елінің сармыңын арқалаған қаза болды заманбектей алтынбектей дулаттардай арондардай ағаларым баға жетпес дараларым халқының жасаймын деп жағдайларым, жортқан еді сары алмаздай қаныбектей батырларым ұлтының болашағына алаңдаған қазіргілер қарабасты ойлауменен жерімде қарақтай бойлап жатыр арландарым азайып бара жатыр қаптады шибөрідей шақалдарың, отыр ғой бір тоңқайыптың сөзін сөйлеп қарапайым халыққа көңіл бөлмей мына жақта қазақтарым шырылдап жүр бастарын бір қоса алмай не қарап жүр қытайдағы қазақ қандас бауырларды қытайларың өз елінде құл көріп жүр біздің сорлы үкімет не қарап жүр қалталарын толтырып мал санап жүр қазақтың қыздары жат жұртқа кетіп жатыр қазақтың қанын осылай құртып жатыр қазақтарым ержүрек батырларым кез келді ғой қарсы тұрар қысық көз қытайларға мына тоңқайыпқа мына орыстарға иә қазақ елі әр сөзде мағына бар біздің қаншама мықты-мықты азаматтарымыздың көзін құртты елім деген ерлер шықты бірақ ел болып сол батырларымызды қолдай алмадық қорғай алмадық сондықтан қазақ елі мына қазір жүрген елім жерімде деп жүрген мына азаматтық белсенді азаматтарымызды қолдайық қорғайық білесіздер мына қытайларға визасыз кіруге рұқсат беріп жатыр және де мына шіріген жүйе ойларына келген істеп жатыр отырарымыздың есігін айқара ашып қойды іштен шыққан жау жаман дейді мына біздің жаулардың барлығы мына жоғары жақта отыр бір қарымайды бір құмалақ шертет. сондықтан қазақ елі үнсіз қалмайық мына шекараның жабылуын талап етейік бұл қытайларға кіруіне жол бермейік қараңыздар өз елімізде өз жерімізде қаншама қазақ бауырларымыз жүр үйсіз күйсіз жұмыссыз сондықтан мен сіздерге айтамын мына тоқаевтың жаңа қазақстаннан ешқандай алданбаңыздар бізде ешқандай жаңа қазақстан жоқ баяғы жартас сол жартас кеше қалмақ назарбаев кетті мына билігін Тоңқайыпқа аманат етіп кетті қазір аманат деп жүрміз сондықтан қазақ елі бұл аманатқа ешқандай сенбеңіздер мына тоқаевтың жаңа қазақстанына сенбеңіздер қазір қараңыздар барлығы қымбат өз елінде өз жерінде өгейдің үйін кешіп жүрген кім қазақ сондықтан қазақ елі төменнен талап болмаса жоғарыдан әрекет болмайды жыламаған балаға емшек жоқ сондықтан бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып бірігетін уақыт келді қазақ елі қазақстанда мына шіреген жүйе өзгермей қазақстанда ешқандай өзгеріс болмайды сондықтан қазақ елі барлығыңызды ауызбіршілікке шақырам. бір күнмен емес ертеңгі күндеріңізді ойлаңыздар ертеңгі күндеріңіз сіздердің болашақтарыңыз сондықтан қарекет қарекет түбі берекет